macam mana Abang Didi Konika ni memecah mitos YouTube. Assalamualaikum. So, bersama lagi Yasin Amron. Okay, hari ni aku nak sembang pasal YouTuber yang viral time PKP ni iaitu Didi Chronicle. So, semua orang kenal kot Didi Chronicle. Siapa tak kenal tu mohong lah. Lily Konika ni adalah seorang YouTuber yang buat video pasal siapa Muhyiddin Muhyiddin kau tak kenal aku sarankan kau mati lah. Aku tak buat dia Memanglah kau tahu undi dia bodoh kau bukan orang pagu bangang <laughs> Siri video tu lawak lah, gila memang patut patut viral lah video tu paling <laughs> tengah orang duk serabut nah dia buat video ni dia time tu aku dekat mana kat Jepun lah. ah mungkin aku kat Jepun lah ha, Dan juga kat Jepun Dan nak balik dah Hari nak balik dah So gila lah, lawak gila bila tu So Okay aku malas nak cerita panjang sangat Macam mana Didi Konika tu boleh dapat 100k subscriber Sebab Bro Jeb Share ni dah share pasal video ni So hampa boleh tengok Dia punya video Dia ada buat dah Didi Konika dapat 100k subscriber dalam masa sebulan So aku tak mau cakap pasal itu sangat Sebab Bro Jeb Share dah cakap So hampa boleh tengok dah link dia kat bawah aku akan share so yang aku nak terangkan kat sini macam mana abang Didi Konika ni memecah mitos YouTube first semua orang tahu YouTube ni tempat orang upload video so basically kalau orang upload video mesti orang expect nak output lawa karakter yang handsome cantik ada perempuan sebab orang tengok video sekarang benar-benar tuan ada orang cakap nak berjaya dalam video hang kena tunjuk duit hang kena tunjuk uh, orang handsome ke lawa tu hang kena tunjuk uh, output resolution kamera hang kena hebat gila tapi tak tak untuk abang Didi Konika sebab apa cuba hangpa tengok video-video dia video-video dia serius tak kalau tanya aku dan Project Share pun dah mencerita, mungkin dia guna device yang asal lepas untuk upload video ha, kat situ nak highlight janji lepas dia tak perlu pun nak 4K tak perlu pun nak nak pakai gear di DSLR ke mirrorless tak perlu ni aku rasa si silap pakai laptop ke mirror laptop aku pun tak tahu mungkin kita tak tahu dia punya setup mm, lagi simple tapi walaupun simple dia boleh pergi jauh sebab apa? Macam biasalah, content lah. Content is king lah kat sini. Tak pun cerita sangat pasal content is king. Dah banyak kali dah semua orang cerita. Tapi, nak habang kat sini, dia boleh pecahkan mitos kat YouTube. Ada orang kata, nak buat vid nak upload video kat YouTube, hang kena ada benda-benda tu. Tak. Tak untuk abang apa, abang Didi kau ni kena. Bukan untuk dia. So, kepada YouTuber yang baru nak start, so hampa tak perlu dah rasa takut aku tak ada kamera canggih lah aku tak ada apa set lawa lah studio set yang lawa lah tak ada lighting lah tak ada apa tak ada menata menantang kau tak ada lighting lah tak ada audio aku pun tengok custom ni tarik wire kau dia dah pendek kan so terpaksa lah maksudnya untuk jadi seorang youtuber hang patutnya guna apa yang ada tak perlu keramah abadi di konika ni contoh terbaik untuk youtuber yang tu lah kot Awas aku nak sebut Pasal output Serius Dia telah memecahkan Mitos kat YouTube ni Apakah memecah terdiri Memecahkan tradisi lah bagi aku Kan tradisi YouTuber Kena buat video Output lawa-lawa Kena buat thumbnail Gila-gila hebat Mampu mungkin kena belajar lah. Macam Tengoklah video Brojek Dia akan banyak cerita pasal ni Tapi aku, aku nak cerita Dia memang power silap-silap YouTube punya algoritma pun dah peningah apa siapa <laughs> dia ni boleh viral <laughs> orang pun tak tahu tapi pandai lah pun diri so aku harapkan semua youtuber termasuk dia pun sendiri dapat contohi macam mana abang Didi kau ni kena buat aku nampak lah konsisten tu memang lah setiap minggu ada setiap hari ada silap-silap beberapa hari sekali dua hari sekali ada video memang saya dah dua hari sekali konten dia hebat konten santai konten yang punchline dia sampai lah lepas tu video parody oh. parody ni yang paling syok kali siapa Muhyiddin <sighs> hebat dia jealous ke aku tapi tak apalah sebagai youtuber aku bangga sebab abang Didi Konika boleh tunjuk contoh yang kepada semua YouTuber bukan Malaysia dunia pun output tu tak penting yang penting konten hang tu. tu je Okay, itu saja daripada aku aku semoga video ini bermanfaat dan apa jangan lupa subscribe dan share video kalau rasa video ini bermanfaat tolong share kepada orang dan kat mana aku perlu improve tolong bagi tahu kat komen bawah so kita jumpa lagi ni di video akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya